Гоблин впредь я объявляю Охота на венька птица дыма Заточены кресты, я сделал выбор И этот выбор ты солидные пули Я подготовлен впредь, я объявляю Shorty on the